Geliebte Geschwister in Europa, wir hier in Uganda, wir Christen, wir beten, besonders für Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und den Rest von Europa. Wir beten für Amerika, wir beten um eine Erweckung auf der ganzen Welt. Und ich möchte jetzt mit meinen Geschwistern für euch beten. Und der Herr sagt, wir sollen herrschen in diesen Tagen. Wir sollen, wir sollen Worte des Lebens sprechen. Und Vater im Himmel, wir bringen jetzt Europa zu dir. Wir bringen Amerika zu dir. Wir bringen die ganze Welt zu dir, Vater. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch diesen Coronavirus, den du erlaubt hast zu kommen, dass durch diesen Virus die Menschen auf dieser Welt zu dir gezogen werden, zurückgerufen werden zu dir und wieder bei dir ihre, ihren vollen Schutz, ihre volle Zuversicht finden denn du sagst, Vater, im äh, Hebräer 11, 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und, äh, aber der, in Markus 9, 23 sagst du, dem Glaubenden ist alles möglich. Und so setzen wir jetzt frei die Herrlichkeit Gottes über diesen Ländern. Den Sieg, den Sieg der Glaubenden, den Sieg der, derer, die nicht unter diesem Fluch sich beugen. Vater, ich bitte dich, dass die Christen in Europa, in Amerika aufstehen und dir mehr vertrauen als den Umständen, als den Medien, sondern auf dich schauen, dir glauben und kämpfen. Und ich danke dir, Vater, dass du uns rufst zu dir zurück. Und ich bitte dich, dass du die Millionen Ohren der Menschen in Europa, in Amerika und der Rest der Welt öffnest, damit wir dich hören damit wir die Zeichen der Zeit erkennen, damit wir umkehren, damit wir Buße tun von unseren falschen Wegen, von unseren eigenmächtigen, stolzen, rebellischen Wegen und zurückkommen zu dir und deine Gesetze wieder respektieren. Vater, ich danke dir und ich preise dich, dass du alle Gnade schenkst, die wir brauchen, um durch diese Zeit schadlos durchzugehen. Wir beten auch für alle, die noch kämpfen mit diesem Virus. Und wir bitten dich, Vater, dass du sie bedeckst mit dem Blut deines Sohnes Jesus Christus, der alle Krankheiten schon getragen hat. Wir danken dir für die Berichte, dass in Wuhan in einer Kirche, die voll war mit, mit äh, Corona-Patienten, dass alle geheilt wurden in Jesu Namen. Und wir beten wirklich um, ein, um Wunder um Wunder in diesen Tagen, dass der Herr Jesus Christus, der Auferstandene, verherrlicht erwünscht wird in dieser Welt und mit Freude erwartet wird zu seinem zweiten Kommen. Danke, Vater, für alle unsere Paten, die unsere Kinder unterstützt haben, die das Werk unterstützt haben. Und du sagst, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Und ich bitte dich, Vater, dass du sie bewahrst, beschützt, behütest von allem Übel. Dass du ihr alle ihre Bedürfnisse befriedigst, gemäß deines Reichtums in Herrlichkeit. Und dass keiner Waffe, die gegen sie geschmiedet wird, es gelingen wird, ihnen auch nur im geringsten zu schaden. Darum bitten wir dich, Vater. Und wir versprechen dir, dass wir dir alle Ehre geben, dir alles loben Lob und dir allen Dank. In Jesu Namen. Amen.